continuar los ejemplos de Panamá. તમને બધાને અહીંયા મળીને આનંદ થાય છે તમે બધા મને બહુ સાહિત્ય ઓળખો છો ધ બેન્ચ અને અહીંયા તમારે બધાને કેયુર ને ઉજ્જવલ ને ચેતન ને બધાને મળીને બહુ આનંદ થાય છે હું સચિવાલયમાં છું આઈટી ટુમાં જેરોસલેમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને એ પહેલાં સેકન્ડ યરમાં હતો ત્યારે સચિવાલયમાં જોબ મળી ગઈ અને અત્યારે હેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છું આ બધા ડૉક્ટરોને બહુ આનંદ થાય છે કે આપણે ભણ્યા નહીં પણ અત્યારે મેડિકલ એજ્યુકેશન સાથે હું ડીલિંગ કરું છું એટલે બધી મેડિકલ ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજના ડીન ને બધા પ્રોફેસરો બધા ચશ્મા રહું છું અને એડમિશન કમિટી રિલેટેડ કે કોઈને પણ તમારા દીકરાઓ કોઈ મેડિકલમાં ભણતા હોય કશું બી મારા લાયક કામકાજ હોય નર્સિંગમાં કે ફિઝિયોથેરાપીમાં તો ચોક્કસ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો હું મારાથી બધી બધી મદદ કરી શકીશ મોરઓવર આ બધા ડોક્ટરો બધા હ્યુમન બોડીના ડોક્ટરો છે પણ મેં કૂતરાની ડોગની ડોક્ટરી શીખી છે અને હું ડોગ ટ્રેનિંગ આપું છું ડોગની હોટેલ ચલાવતો હતો અને ડોગને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કોઈને પણ ફિઝિકલ બીમારી અંગે તો હું એને ગાઈડ પણ કરું છું અને નાની મોટી ટ્રીટમેન્ટ પણ કરું છું ટ્રીટ ચડાવવાનું સિત્તેર આપવાની કોઈ પણ બીમારીના શું દવા કરવાની એટલે એના માટે પણ જો કોઈ આપણે ડોગ પ્રેમી હોય અહીંયા અને કોઈ જરૂર પડે તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો so thank you very much thank you